plictiseală Că plictiseală este mare plictiseală Că plictiseală este mare plictiseală Că plictiseală este mare plictiseală E plictiseală este mare plictiseală E plictiseală este mare plictiseală Că plictiseală este mare plictiseală Este mare, este mare, este mare plictiseală Că plictiseală este mare plictiseală Că plictiseală este plictiseală, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală Este mare, este mare, este mare plictiseală E plictiseală, mai bine mergeam la școală E plictiseală, mai bine trăgeam la sală E plictiseală, mai bag un cu film în seară Toți blocați în casă, corona e nasoală Plictiseală, da, e mare, plictiseală generală Nici la magazin nu mai e apă minerală Plictiseală în casă, da, nu e naturală lumea are timp și orice piesă e virală Când mă spun pe mâini îmi dau cu spirit în loc de apă Îmi lăcrimează ochii, mona cred că are ceapă Iar îl văd pe tata cu șaorma se întoapă Atât de plictisit aș vrea să plec și să-i dau talpă Fac cu panorama eu cu mine și băieții am nebunii, probabil vorbesc cu pereții Văd multe seriale până la raza dimineții Cântă serenadă împreună cu sticleții Pe pictiseală este mare pictiseală Pe pictiseală este mare pictiseală Pe pictiseală este mare pictiseală este plictiseală este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală Este mare, este mare, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală E plictiseală, este mare plictiseală